አቡሹ ተራይና አስገባ። ሰላም ሰላም ሰዎች እንደምን ዋላችሁ? አሁን ዶክተር ሙና ገብቷል። እያንዳንዳችሁ በየተራ በየተራ ትገባላችሁ ማለት ነው ወደ ውስጥ። ወይኔ ዶክተር በእናትህ ብታዩ ሸጉ ተማብኛለች። እዚህ ታርጋ ግማኝ አንተ አልገባህም እኮ በጣም እሺ አይኔ አልገባኝ ሄድ አስጋብልኝ አጣጣ። ይኸውልህ ዶክተር ምን መሰለህ፣ ትናንትና ፒዛ ነበር የበላችሁ። ከዛ በኋላ ፒዛ ከበላችሁ በኋላ በቃ መታመም ጀመረች። ፒዛ በልታ? አዎ። ምን የሆነች? አማማት ዝም ብሎ የሆነ ምግብ ሻት ትና ታስታውካለች። ስቄ ትላለች። አዎ። ከዛ ደግሞ ቆይ አልጨረስኩም። ከኔ ጋር ስትተኛ ጋር ማለት ነው ማታ ማታ እንደመፈራገጥ ነገር ያደርጋቸዋል። ውሽታ ሰው ዝም ብትወይ አቤት አቤት ውሻት ቡሻን በዛራ ግሩ እኮ እንደዚህ ነው። በርገር ያባላሽ። አው ቆይ ደሞ ደግሞ ዶክተርዬ የምግብ ዝሮን ብታይ ስማ ምግብ ምንም አጎደለባትም። ይሄው ያው ሆዳግ አላት፣ በርገር አላት፣ ፒዛ አላት፣ ላዛኛ አላት። ውሽ ጨንቀኝ አድርግላት ሁሉ ለውሻው ምግብ ነው። አው ለቀላውሽ። አው አንቺ ቆቃላይ ቀላይ ነው ነሽ ደሞ ነሳይ እሺ እኛ እንደዚህ አይነት ቅንጦት ቀበጤ ምናምን በርገር ፒዛ ላዝገ ምንድነው ላዛኛ እሱ የቀለሽ ነው እና እኛ እዚህ ቂጣ በጎመን እየበላን እዚ አድረን አንቺ ለውሻ በርገር ታበላለሽ እዚህ ምናምን ትላለች እንዴ ስምን እኛ አክንበት እንደዚህ አይነት ህክምና የለም ፈልሻለሁ እዛ መርካ ይዘሽ የለመድሽበት እዛ አሳክም። እሺ ማም ነጋድ እኮ ስለሌለ ነው። አሃ ማም ነጋድ የለ እባክሽ። አሃ ሂጂ ብቻ ሂጂ። እሺ ምግብ ትዝብረኝ። እቺ ባይታ እንዴ ቀድነው እንደያዙት እዚህ ባርጋ ሞሻ ሆዷ ያማማት የፈረግጣታል፣ ሆዷ ያማታል። ምን አቤት አቤት ጌታ እንደው እንደ ሌላ ውሽ ምን ነው ወይ ወይ ማን ያቡሹ እንደዚህ ምቀናጡ ሴቶች እንደዚህ ምቀናጡ ነገር እንዳታስገቡ፣ እዛው አስወጡ። እሺ በቃ ቀጣይ አስገቡ። ዶክተር ምን ላንተ ብዙ ሰምቻለሁ። እሺ እንዴት እኮ እንደሚያደርግ ተቀመጠ ምን ሆነ? በጣም እኮ የሚያመው እንዴት እንደሚያለ እንዴት እንደሚያሮጥ እኮ በጣም ታመመ። የት ውጭ ነው አለው? አረ በጣም ነው የሚያመው እኮ ስለአንተ ብዙ እንዳሰምቻለሁ። ተባበረኝ። አሀ እንደ አታውቅ እንደ ይኸውልህ መንግስት አይደለ ውጭ መንግስት እንኳን ለነ ፈቃድ የሰጠኝ ዶክተር ነኝ እኮ ሰምቼ እኮ እነማ ሁሉ ህዝቡ እኮ ነው ከየቦታው አረብ ሀገር ብታክ አረብ ሀገር አረብ ሀገር ቃጭኔ ይዞ ይመጣል እኔ እንዳክመው እኔ ህክምና ያልሰጣሁት ቦታ የለ እና እንዴት ነው ስሜት ያለው? በጣም ነው እኮ የሚያማ በጣም ያማል። እንዴት ነው ድምፁ? እንዴት በጣም ይወጣል? በጣም ነው የሚያመው እኮ ወደታች የሚያስወጡ ነው እንዴ? ያስቀምጣታል ማለት ነው። በጣም እኮ አሃ፣ እሱ ከሆነ መድኃኒቱ አለ። ምን አይነት ታመማቸው? ምን ነው ታመማቸው? ወዴን እኮ ነው ያመ አመመኝ። አንተ እንደ ታመምከው? አዎ። ስትገባ ወጪ አይተሃል? ምን ቤት እንደገባ ታውቃለህ? ሆዴን እኮ ነው ያመመኝ። እንስሳት ሐኪም ቤት እኮ ነው የምለው እዛ አንተ መጣው ሀያል ፈረስ ነህ በግ ነህ። እኔ ነው። አሞህ ነው? አሀ መድኃኒት ልስጥህ እኔን እኮ ወደኛ ነው እንስሳት ክመት ነው እንዴ? እንስሳት እንስሳ ማላባም እንኳን ሳይችሉ ምንድነው? ቆይ ምንድን አላማቸው? ቆይ እንደ አታኩሹ አንተና ጋር ፋዘን እንደ ፓርቲሽን አስገባ። እዚህ በኋላ ጥፋት አንድ ነገር ይመጣ አኩሽ ነገር ያለው አንተ ራይና አስቃጥል ወይ ዶሮዋችን ታመመችብን ማለት በቃ የሆነ ምግብ ስንሰጣት ምንም ምግብ አትበላም። እንደዚህ ስናቀርብላት ዶሮ ከኛ ጋር በቃ ያደገች ሶስት አመቷ በቃ ከኛ ጋር እናንተ ጋር ያደገች ዶሮ ነች። ከኛ ጋር ያደገች እሺ በየቀኑ ደግሞ እንቁላል ትጠልልን ነበር። እንደውም በጣም ሁለት የምጠልልን ቀን አለ እና ታዲያ ምን ሆነች? ምንሆነች መሰለህ አብረን እንደዚህ ምግብ ስንበላ ሌላ ጊዜ አይ እናንተ ጋር ሮጣ ምግብ ስትበሉ ትመጣለች፣ ትበላ ነበር። እሺ አሁን ግን በቃ የሆነ ትሸሸናለች ምናምን፣ ምግብም ስንበላ ትበላ በቃ ዝም ብላ መቆም ምናምን ስታሳዝን፣ ብታሳዝኑ ብታያት በጣም አዝነናብነት እንቁላል አትጥልም። በቃ እምቢ አላች፣ በቃ አልጥልም ያለች ድንገት ግን አሁን እናንተን የዘጋችሁ ማታና አስከብታችኋታል እንደ ማስቀይም ነገር ተናግራችኋታል። እኛ ምንም ብለናታናቅ ደግሞ ሰው ያላትን ወይ ሰምት ለምን አርዳችኋት አትበሏትም ምናምን አሉ። ለኩኝ እያስከብራችሁ ምናምን ልሳችሁ ሲሉ ሰምተን እንረዳት ስትሉ በቃ ኩርፋ ነዋ ጎረቤት እንደሱ ሲሉ አኩርፋ ነው ለሱ ነው አኩርፋ እንትን ማሳቀ መድኃኒት ነው ፈለጋችሁት እናንተ ጋር ግንኙነት እንድታረርግ እንቁላሉ እንድትጥል አቤት እሱም አለ ይኸውልሽ ይሄ ኬሚካል እንትን ነው ሆስፐረስ ይባላል ካልሽየም እንትን ጋር ሲገናኝ ፈጋግታ ያመጣል። አቃለሽ ብዙ ነገር የተቀመመ መድኃኒት ነው እሱ ሰጥሻለሁ። እድር ሁለት ያልነበረ የምትጥለው አርባ ትጥላለች። ከፈለገች ሰላሳ እንደፈለጋችሁ ነው። በቀን ሁለት ወደው ስትነፉ ከሰዓት ማታ እንቁላል ጣላች። ምግብ ልትበሉ ስትሉ እኔም እኔም እኔም ያለች ነው ሮጣ የምትመጣው እና ይኸው ይሄ ነው። ምንም ችግር የለ። ለአቡሽ ብሩ ክፈሉ። ዋናው እንትኑ አቡሽ ነግራቸዋል። እሱ እዛ ጨርስ ነው። እሺ እሺ፣ ችግር የለ። አይሽ ባክ አይለ እኔማ ስለ ዶክተር የተያጋኝ አሁን እንስሳ ለምን ማን ያመጣ? ከፈላው ከእንቁላል አስወልዳለሁ፣ ከፈላው ካስቀራለሁ። አቡጁ እንደዚህ አይነት ካልተፈሪ ዘና አሁን እኔ ቶሎ አስገባ። እሺ ምን ምንድን ነው አልሽኝ? ድመት የታማብኝ ነበረ። አሀ ድመት አማማብሽ? በጣም ነው የሚያማት። በቃ ፌንቱላ ትበላለች። እባክሽ ፔንት ታረጋለች። ወይ እርቧት ነው። አረ ምግብ ማትበላም እያሸተተችው ነው የምትወው። ተይ እዚህ ጋር ደግሞ ስቅ ይላታል ስትበላ፣ በተለይ ወተትም አልጠጣም አለች። በቃ አብሽ ድመቷ አስገባ በያ። ድመቷማ መምጣት አትችልም እኮ ቤት ነች። ቤት ነች። አሀ እሳታማ አንቺንም መጣሽው አይደለም። እሺ አትችልም፣ አሟታል በጣም እና ታዲያ ድመት ያልሽ እንጂ አዞ ነው እዚህ መምጣት መት በቅፍ ያርገሽ አታሟጪ ወይስ እሷ ግብዳ ዘንዶ ድማት ነች? መንገድ ላይ ቴንት ታረጋለች። እውነት ድንጋጤ አንዳንዴ ታስወስዳለሽ፣ ታስደነግጣላት፣ ትደነግጣለች። አለ እሷ ሶፋም አለ ሶፋ ላይ እና እንደ እውነት ቆይ እንደዛ ትማት ታመማች ብለሽ ለድመት ህመሟን ነግረሽ ለድመቷም መድኃኒት የምሰጠው በአንቺ ደም ነው። መርፌ የሚወጋ አንቺ ወግቸ ድመታ እንድትድን ነው። እነታታ እና መኪና የለ አግለሽ ያተመጪ ምንድን እንዴት ነው ማረግ? እነዚህ ድመት ካዘንሽ ሲዘሽ ያተመጪ በጣም እኮ ነው የሚያማት። ሊረዳሽ አትችልም። አህ አትችልም። ምን አንተ ነበር። አሃ የድመቷ በሽታ ወክለሽ ነው መጣሽው ነው እንዴ? ወጅመራ እንደዛ አትይ እንዴ? በሽታይና ተይ እንጂ ቀልል ድመቷ ይቺ ነች። እናንተ እናታታ እነ በኦንላይን በቤቶፕ በሽተዋል። እኔ መንፈስ ነኝ ወይስ ምንድን ነኝ? ነኝ? እኔ ማን ስለሆንኩ ነው ኦንላይን አይቼ ሆድ ቆርጣት ነው የምጽፈው? ማን ስለሆንኩ ነው? ስለዚህ አንቺ ተወክለሻል። ስለዚህ አሁን ማርተ ነው አንቺ ልወጋ ድመቷ እንድትጥል አይደለም። ይቻላል፣ ግን አንተም ቤት ልምጣ እባክሽ ለድመት ለማከም ቤት እኔ ልመጣ ሂጂ ጥርስሽ እርገብ ደግሞ ለማታ አሁን ይኸውልሽ በዚህ ይዤ ሳልቆልፍ ፋጥ ብላ ወይ ዶክተር እኮ አይደለ ቤት ለቤት ምኩም ሰው አለ አይደል ቤት ለቤት ድማት በታመመ ቁጥርበት፣ ውሻ በታመመ ቁጥርበት፣ እንደገና ሀያ በጮኸ ቁጥርበት ልሄድልሽ ሂጂ። እኔ እኮ ተከበርኩ ዶክተር ሙና ነኝ። እሺ እንደ ማንም ምልከሰካስ በየቤቱ እያልኩ ምልከሰካስ ሰው አይደለም። እሺ አሁን ክብርሽ ጠብቃሽ ወደ ቤት ሂጂ። ቶሎ ብለሽ በተይ ግማቶ ወይ ይዘሽ ነይ ወይ አንቺ ማርፈል ወጋ እንደዛ አ ይጃው አይደለም እኮ ቶሎ ውጪ ኧረ ዶክተር ዶክተር ዶክተር ዶክተር ምን ነው ማን ዶክተር ናቸው ማን ነው አንተ ሀሳብ አይደል? ኧረ ዶክተር አቡሽ ወይኔ ተበላሃል። ወይኔ አቡሽ ወይኔ ዶክተር አቡሽ አንበሳ ማታደሙ ምናክላት ደግሞ ዶክተር ውሻ ማለት አንበሳ አንበሳን ማታም እና አድረብሬ አንበሳ እኮ ነው ይዞን የመጣው። ተረጋጋ አቡሽ አቡሽ ተረጋጋ። እኔ አልኩህ አይደል? እኔ አልኩህ አይደል? አንበሳን ማታው አቡሽ ተነስ እኔ ጀግና እያለሁ እኔ ጀግና አለው አይደል? እንዴ እኔ ማክለሽ ጉጥ ያለኝ አንበሳ በሱ ይገደላል ወይ ቤታ ከነ ሰማው የሰማው። በዚህ እንዴ? ይገላል አንተ ይነ ጀግና እኔ እነ እንስሳት ያክም አላት ማንም ፔንት ማበላ በመርፌ ከፈለኩ እወጋለሁ። አንተ አትፍራ፣ እሺ አትፍራ። አንተ እንዳትፈራ እንዳትፈራ። አቡሹ አቡሹ በሩ ዝጋ፣ አቡሹ በሩ ዝጋ። ለምን መሰለ አምባሰ ድንጋይ ያለ ወረፋ ከምገባ በሩ ዝጋ። እሺ አቡሹ በሩ ዝጋ፣ ቶሎ ወይ ነገድ የትልቅ የትልቅ አንበሳም ይሁን መድኃኒት ያለ እንትን አትድክ የሚባለው እሱ እያተገባ እንዴት ያደረገ አንበሳው እንደምንም ብዬ መድኃኒቱን ይህ መድኃኒት እኮ ከስጋ ባልታነት ወደ ሳር እንደ ግጥ አለ። ያስ ወደ ይህንን አንበሳው ቄጦ ሲወጋ ከስጋ ባልታነት ሳር እንደ ግጥ አሪፋሳ አሪፍ ሀሳብ ቆንጆ ነው። አቡሹ እኔ ሳልፈቅድ በሩን እንዳትከፍት እሺ። ቆይ እኔ አውቃለሁ፣ ይሄም ምክንያት እኔ አውቃለሁ። ወጣ። ፓርት ስሪ ሌላ የቀጠለ አዲስ አክሽን ማና አንተ ሙና ሙና አንተ ብሎ ዶክተር ደግሞ አንተ ይሄ ማጡ እንደ እንደት ነው ተቀመጡ እንደ ቁጭ በሉ እንጂ እንደት ኖት በገዛ ቤቴም ተቀመጭ ብለኝ ነው የምቀመጠው ወይ ላካ የእርሶ ቤት ነው፣ እኔ የእግዚአብሔር ቤት መስለኝ። ታሪክ ምን እግዚአብሔር ነው ምንም ስራ የለ። ዝም በል ዝም በል አንተ የእንስሳ ሐኪም ነህ፣ የሰው ሐኪም ነህ እንደ ምን ያፈራ እኮ ይተ አያገባኝም፣ እሱ ምንም አያገባኝም። ይሄ የስንት ቀን የቤት ኪራይ እንዳሳለፍ ታውቃለህ። እኛ ምን እንብላ አንተ የኔ ልጅ ነህ። እተ ሶስት ቀን እኮ ነው ያለፈው ሶስት ቀን ታዲያስ ቢሆንስ ቤቴ እኮ ነው። አንድ ሰሙን ሰከንድ እንኳን መቆየት አትችልም። ከቤቴ ወቅት ምን አድርጌ ነው ማስወጣ ልዋጣ በርደ ነው ማስወጣ እቃ ይዤ ምን ሰርቼ ይባላል እኔ ከዚህ ከወጣ ምን ለእርሶ ማን ያለኝ? እኔ ሽሮ ላገንፋል፣ ላብላክ፣ አባት ልካበለ እንደዛ ነው። ደስ ይለኛል። አሉ እንደሆነ በቃ ተናግራለሁ። ቤቴ ለቀው ውልቅ ያለበለዚያ ብሬ እንቅጩ አስጠኝ። ምክንያቱም አያገባኝም ማለት እቴ፣ አሁን መጣ ስራ አለ። እሱን በሰራው ቤት ድረስ መጥቼ ራሴ እንደውም አልፈልግም። እርሶ መመጣት አልፈልግም። ዝም በል ዝም በል። ያንተ ውሻ፣ ድመት፣ አህያ፣ ፈረስ ሳይቀር ጩኸቱን ስትጀምር እኔ ማሽባ እንደ የጀመረው ምንድን ነው ብላ እላለሁ። ጭራሽ ብለህ ብለህ አንበሳ አንበሳ ነው ያመጣ ሰውን ተሳስቶ እኮ ነው ታቃል ከተለያየ ኦንላይን ላይ አይቶ እንስሳት ሐኪም እኔ ፌማ ጽቆኛለሁ እንስሳት ላይ ዶክተር ምናምን ክብር ስለሰጡ በቃ እንትን አንበሳ ሆዶ አመጡ አቤት እንደ ሳሳዝን አንበሳ ጭራሽ ያመጣብኝ ነው። በአንተ ተስፋ ብሬን ስጠኝ ነው ወይ በቃ ይቴ እኔ በቃ ያዘዋና ሆናታል እንደ እኔ ያክልት ግን እኮ አንዳንድ አሁን አንባሳ ቤት ስለገባ ለእሷ ኩራት ያዘል እንደ እዚህ ድረስ አንባሳ ቤቷ ስለማጣ አሁን አንባሳ ሰበብ ነው እኔም ሆነ አላቀ አንባሳ ሰበብ ነው እኔ ለፖንቃ እንዴት አለች እኮ ይቴንማ የመጀመሪያ ጋምቻለሁ እኮ እቦ ቆይ ከዚህ በኋላ እሷን በፍቅር ነው ማጥማጥ ያደረገ በትክረ የሚባል እንዳትጣይቅ ነው የማደርገው። እኔ አይደለሁም እንደ እኔ እኮ በእሷ ድንጋጤ ላየ ቀመምኩትን እኮ እንደ ቀልቄ አሲድ ያደርገ ነበር እኮ አቤት አቡሹ ነገርኩ ወልደ ከኪሰት ህይወት ስትመጣ ለእኔ ንገረኝ። አልበለዚያ እኔ በሞክስ ነው ጭንቅላቷ የሚበጥብጠው። እንደው አሁን ይኸውልህ ወይ እቴ እቴ መጣሽ አይ ማታ እኮ እመጣለሁ ስላልኩ ምን አስቸኮሎት ብዬ እኮ እኔማ የመጣሁትኝ እኔ ብርጣሉ ለአንተ ብር ምሽኮሮሞ አይነትም አይደለም፣ ግን ብሬን ብቻ ይዘህልኝ ነው ልመጣ ብሬን ይዘልኝና እሺ፣ ብሬን እንዳትረሳ። እኔ ብርጣኑ ዝም ብዬ ምሽኮረመ ምናምን ምናምን አይደለሁ። አይ እሱ አይሽኮረመም እኮ እርሶ እርሶ እኮ አይሽኮረመም። አቤት እሺ፣ በቃ ብሬን ይዘህና እሺ፣ እንዳትረሳታ። እሺ፣ ምንም እንዳትረሳ። እርሶ እኮ <laughs> እንደው እርሶ ዛካኒ ግሬርኩ እ እየሄዱ ነው እቴ። አሀ አቤት ዳላችሁ አሮጊት እኮ አይመስሉ። ሀርሽ ሀርሽ ሀርሽ እኮ ነው የማደርጉት አቤት ይፌ አቡዩ ባል እኔ አሁን የሆነ ቦታ ልሄድ ነው። ቤቱ ጠብቅ ነግሬያለሁ። አንድ ዝም መድኃኒት እንዳነካ በኋላ ነግሬያለሁ። ፖ